めちゃめちゃ均等に一掘でもこの10人もおらへんな多分お前一緒に投げとるしやつもうクーラーボックスいるやんかサーフで、ね、まさかのサーフタチーム ダチをいってももうこれ嫌やから違うとこ聞いたのもう釣れてるしかもちっちゃいしちっちゃいんやけどえよ何グラム投げたんこれ3030引っかかってると思って今よいやエビったと思ってよ引っ張ってきたらこっちやったらまたワイトンじゃんこれこれおったら切られるもんなるわ 何入れてこいつおんのクーラー持ってきたよかったなほんまにミスったらねえお前早速1投投げて早速1投投げて2投目 Thank mm -hmm. you. 絶対思われてるやろなあいつやばいの投げやろあいつやばいの投げてるなえほんまこんなでもでっかいのじゃないやろ絶対な手前の方でもなんかパチャパチャしてやるな もうしんどいんやいやいやせっかく勝ったからこれ使うのもったいないなと思って重たいああどう飛距離まあまあ飛んでるそうやろだって最大飛距離 90m オーバーやもん

なんか間違えてでかいの来てくれんかなマジで日釣ってみたいよ誰も投げてないルアー投げてるからワンチャンあるからそうお、見てきたよ 道おはよう。おはようございます。あいつサチウの顔してるサチウの顔 もうなんか釣れた時タチウオの顔してたもんなどこに行ってもつら <laughs> つらいしかもちっちゃいしめちゃくちゃちっちゃいしなんだよもう嫌な予感するな嫌な予感する嫌な予感する あるねジンお前おおおおおおおなになになになに塩あおいややるしかもまあまあまあまあいいサイズちっちゃいけど、まあまあいいやこいつやうざ <laughs> うざすぎる <laughs> ナイス狙い通りいいっすねイエスでも <laughs> もっとサイズ欲しいな この間でっかいの釣っちゃってるからよ30に釣ってきてんな3 0ぐらいジギングでなやるな今日はまだ誰も釣ってないやん俺しないよしよし。 でかいおでかいよ嘘ええやだ気持ちいいな絶対立ちこれ何グラムそれ二十。っす20イエスチグパラ細長に変えて <laughs> 一撃結局やっぱりちっちゃいジグどうもはいナイス メッキですかっこいいなやっぱりメッキですかっこええなかっこええなメッキですやるな上げてきたはい最強きた塩イエーイ前なのにちっちゃいでしょあれ外すやつ借りるな ったーやったー <laughs> うわー嬉しいなあれ釣ってます俺じゃちゃんと釣ってます <laughs> メッキとよう、大きさ変わらへんやん一緒ぐらいやまだ動いてる えー、だいぶなうまいでこれ絶対塩焼き塩焼きにしたらそれも塩焼きやろまあ塩焼きかミートってフライあフライあもうフライうまいな